السلام عليكم صباح الخير مساء الخير تصبح على خير كيف حالك انا بخير ما اسمك انا اسمي كم عمرك أين ولدت؟ من أين أنت؟ أين تسكن؟ أين تعمل؟ ما هي هوايتك؟ ما هو حيوانك المفضل؟ سررت بلقائك ماذا فعلت اليوم؟ ماذا ستفعل في نهاية الأسبوع؟ أعطني رقمك لو سمحت أنا جائع أنا عطشان أريد الذهاب إلى الحمام أنا تعبان أريد استراحة أريد أن أطلب أتستطيع مساعدتي؟ أين أستطيع أن أجد؟ فهمتك جيدا لست أفهمك أحبك حظا سعيدا أتمنى لك التوفيق استمتع بوقتك يرحمك الله أتمنى لك الشفاء العاجل عيد ميلاد سعيد أتمنى لك نهارا سعيدا دقيقة من وقتك أريد أن أراك أريد أن أستحم شكرا من فضلك ما في مشكلة ليس لدي وقت هل أستطيع أن تعيد ذلك؟ تكلم ببطء لو سمحت ارفع صوتك لو سمحت ما حالة الطقس؟ جيد سيء كم سعرها؟ الفاتورة لو سمحت أين تريد الذهاب؟ هل تستطيع وصف الطريق لي؟ المسافة طويلة هل أنعطف شمالا أو يمينا؟ اذهب يمينا اذهب شمالا انتظرني لو سمحت أرغب في هل عندك هل تحتاج مساعدة نعم لو سمحت لا ما رقم الشرطة أو الدفاع المدني آسف على التأخير تذكرة واحدة لو سمحت هل أقولها بشكل صحيح؟ هل لديك وقت؟ متى سوف نلتقي؟ سوف أقلك مع السلامة هل تحب؟ هل تدخن؟ هل تتحدث الإنجليزية؟ لا يهم لا أحب هذا لا تقلق عفوا ماذا قلت اتصل بي فكره جيده لا اهتم اعرف ذلك بحكي شوي الماني هل ذهبت الى بريطانيا من قبل خليني افكر مش متاكد في مشكله عن ماذا ما عندي فكره أنا آسف شعور أشعر بالملل كن هادئا النجدة نار توقف انتبه